40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 21. Today we have day 21. Und es geht um das Gleichnis äh, von den anvertrauten Talenten. And now this time we talk about the parable of the talents that God has given us. Und es geht hier um das Thema Treue. And the, the, the, the substance, the, the foundation is faithfulness. Ja, und wir wollen es zusammen lesen. And we want to read it together. In Matthäus Kapitel 25. In Matthew äh, chapter 25. Vers 14. Verse 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechten rief und ihnen seine Habe übergab. <clears throat> For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen ein Talent. And unto one he gave five talents, to another two, and to another one. Einem jeden nach seinen eigenen Fähigkeiten. Uh, to every man according to his several uh, uh ability. Und reiste außer Landes. And straightway took his journey. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. Then he that had received uh, the five talents went and traded with the same and made them into uh, and made them other five talents. So auch der, der zwei empfangen hatte, ähm, auch er gewann andere zwei. And likewise he that had received two, he also gained other two. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. But uh, <laughs> He that had received one went and digged in the earth and hid his Lord's money. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jenes, jener, jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. After a long time the Lord of those servants came and reckoned with them. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und brach, äh, brachte andere fünf Talente und sagte dem Herrn, And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, fünf Talente hast du mir gegeben, andere fünf habe ich äh, dazu gewonnen. He said, Lord, thou uh, deliverest unto me five talents. Behold, I have gained besides them five talents more. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Geh nun hinein in die Freude deines Herrn. Enter thou into the joy of the Lord. Es trat aber auch äh, herbei, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei habe ich dazu gewonnen. He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliverest unto me two talents. Behold, I've gained two other talents besides them. Sein Herr aber sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Here the Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Hm. Geh hinein in die Freude des Herrn. Go and enter into the joy of the Lord. Es trat aber auch äh, herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach. Then he which had received the one talent came and said, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. And said, Lord, I knew thee, thou art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. And I was afraid, and I went and hid thy talent in the earth. Siehe, da hast du das Deine. Lo, there thou hast that is thine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Ah, the Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Though uh, you knew that I reap where I sowed not, so solltest du nun mein Geld in Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Thou, had, uh, thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Nehmt nun das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat. Take therefore the talent from him and give it to him und jedem, der, da, der hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Und von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in, das, in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Oh, there shall be weeping and gnashing of teeth. Treue ist im Reich Gottes sehr, sehr, sehr wichtig. Faithfulness is very important in the kingdom und Jesus erklärt uns hier, and Jesus explains to us here, manche bekommen fünf Talente, some receive five talents, manche zwei, some two, manche nur ein Talent. Some only one jeden nach, seinem, nach seiner Fähigkeit. And, and Und der, wo fünf hatte, five, hat es verdoppelt auf zehn. Der, wo zwei hatte, hat es auch verdoppelt auf also, vier. Also, also it, uh, it. Und der, wo eins hatte, hat es vergraben aus Angst. And though the one that had one, in a hole in the ground because he was afraid. Und das Urteil im Himmel waren genau zwei verschiedene. Du guter und treuer Knecht. Und du böser und fauler Knecht. Uh, uh, ich möchte uh, dich, möchte dich sehen im Himmel. <laughs> Dass, da, dass, dass, Jesus zu dir spricht. Du guter und treuer Knecht. Und nicht du böser und fauler Knecht. Bitte Uh, Bitte handel mit deinen Fähigkeiten. Work with your Mit deiner Zeit. With your time. Mit, deiner, mit deinem Geld. With your money. Und geh gut um mit dem, was du bekommen hast. And really work very faithful with what you have received. Treue ist sehr, sehr wichtig. Faithfulness is very important. Und das ist eine, eine ein wichtiges Prinzip im Reich Gottes. And a very important principle in the kingdom of Und hat eine große Auswirkung auf das Leben nach dem Tod. There will be consequences mm. our death. Ja. Big consequences. Und ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Jesus sucht treue Verwalter. Jesus is looking for faithful stewards. Er schaut, wie du, dass du treu bist. He looks for you to mm. be faithful. Ihm ist egal, ob du fünf Talente hast oder zwei oder eins. He doesn't care how many talents you have, five, two or one. Vergleich dich nicht mit den Leuten, die mehr haben. Don't compare yourself with people that are more talented. Sondern sei, sei treu mit dem, was du hast. Be faithful with what you have. Vielleicht bist du nicht in Afrika und hast 14.000 Kinder. Uh, maybe you're not in Africa and have 14.000 children. Vielleicht bist du nur ein Zweitalenter. Maybe you're just having two talents. Oder du hast nur ein Talent bekommen. Or oh, just one. Ist egal, wie viel du hast. I, uh, it's not important how many talents you have. Oder ob du bekannt bist oder nicht. Or if you are known or not. Es ist wichtig, ob du treu bist. Der, mit zwei Talenten hat das gleichen Urteil bekommen wie der mit fünf. Du guter und treuer Knecht. And he got the <laughs> same message, you good and faithful mm. servant. Und ich, ich, ich wünsche mir eines Tages, wenn das Leben zu Ende ist, And I wish for myself when this life is over, wenn ich im Himmel sein when werde I will be in heaven. und der König der Könige kommt mir entgegen, And the King of Kings comes towards me. sagt, du guter und treuer Knecht, you good and faithful servant. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Ich bin bereit, mein Leben für Jesus zu geben. Und ich möchte treu mit dem umgehen, was ich bekommen habe. Mit meiner Zeit, mit, meiner, mit meinem Geld, mit meinen Gedanken, mit, mit allem, was ich bekommen habe. Und ich möchte dich auch ermutigen, sei treu. Treu mit dem, was Gott dir gegeben hat. Gott sucht treue Menschen. Und wir wollen zusammen lesen. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1 und 2. In 1. Corinthians chapter 4. Vers 1 und 2. Und wir, und wir sehen, dass Gott treue Leute sucht. Ja we see here that God is looking for faithful people. Wir wollen zusammen lesen. We want to read now together. Dafür halten, ähm, oder, äh, halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Yeah, this is now in 1 Corinthians 4, chapter, uh, chapter 4, verse 1 and 2. Let a man so account for of us as of the ministers of Christ. Mm. Übrigens, ja, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Es ist so wichtig, dass ein Verwalter treu ist. It is so important that a, a steward is faithful. Was heißt treu? What does uh, faithfulness Auf Englisch ist besser. Das heißt faithful, voller Glauben. In German it's better, faithful which means full with faith. Ja, voller Glauben. Full with faith. <laughs> ja, äh, ähm, und in Deutsch ist dieses treu. And in German we say treu. Ja, ich will dich ermutigen, dass du treu bist. I will encourage you that you are faithful. Und dass du voller Glauben bist. And that you're full of faith. Alles, was du tust, Everything you do, tust du nicht für Menschen, you don't do it for man, sondern für Gott. For God. Wenn du arbeiten gehst, When you want to work, tust du es nicht für Menschen, You don't do it for sondern people. für Gott. For God. Wenn du, wenn du äh, kochst zu Hause, When you cook at home, tust du nicht für Menschen, you're not doing it for sondern people, für Gott. For God. Und ich möchte dich ermutigen, dass du treu bist. I would encourage you to be faithful. Und dass du treu bleibst. And that you stay faithful. Bleib treu mit, mit Gott. Remain faithful with God. In der Gemeinschaft mit Gott. In fellowship with God. Zeit nehmen für Gott. Yeah, take yourself, take time for God. Sei, sei treu mit deinem Nächsten. Be very faithful with your, ne, with Vergib ihnen. <laughs> Liebe sie. Sei treu mit deiner Familie. Geh nicht fremd. Don't, don't, uh, look for other women. Ja, ähm, sondern sei treu. Sei treu mit deinen Freunden. Sei treu in deiner Schule. Sei treu in deiner Arbeitsstelle. a big blessing for your nämlich ein Siegeskranz. Yeah, you are getting a crown of victory. Wir wollen das lesen zusammen. We want to read that now. In Offenbarung Kapitel 2. In, in uh, Revelations chapter 2. Da gibt es einen Siegeskranz. You are getting a crown für eine, of glory. Für eine, für eine Gruppe. For one group. Und diese Gruppe sind die Treuen. And these are the faithful ones. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Revelation chapter 2 verse 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Fear none of those things which thou shalt suffer. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Damit ihr geprüft werdet und ihr, und ihr werdet Bedrängnis haben zehn Tage. And that you may be that you may be tried and you shall have tribulation ten days. Sei treu bis zum Tod. Be thou faithful unto death. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. And I will give you the, the crown of life. Mm. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Sei treu. Be faithful. Bis zum Tod. Until death. So wird Jesus selber den Siegeskranz des Lebens geben. Wenn ich dich im Himmel eines Tages sehen werde, möchte ich dich mit dem Siegeskranz des Lebens sehen, weil du treu warst. Treu in allen Bereichen deines Lebens. Und ich möchte dich ermutigen, bleib treu bis zum Tod. Es hat, es hat, einen großen Lohn. Uh, und vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen. Amen.